الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله, الله, على الأزهر الله, الله أكبر محمد هجي وخوش جلدي قلبي صافي حاج زبتنا حاج قد مش نختونا vatanseverlikten emin ola. Şunu cemaatiniz çok sağ ol. Stirşatını atana ustazını kanemi oy. Was he fikra ve inni bırla, çekip bırla, mala aliskerla, himbrla, çehin dinzel, hika likalas, ksan, ali marias, oy, ksan, nesil, jü, nesil. İnşallah. Hila, ha nesil kaya o, bunu fen hila, her kurumuşun kutanu ina, hacı yaz. Was fik, okunuwa, hanaway, положение. Was, вот, эвеневел он фейл хана, was буш окуну. Самый was تأثير قنوة كار فيميو. أنا هذا الفيلم. تأثير قنوة ويل قدامها في الغزولة زي پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هاش هز تون قد کنن زز زز تأثیر گنوی کیز تأثیر گنوی ایگا زز فکر له س اموینو چلو س مثلا ام تون بتقا زز فکر только قنوی سو تاریخی ها زز کچز وای ها جil incikli zaka jil incikli jil kichez ha fikir konu wezun sutun fikir ham ham wezun yani zakat kı مخامزة makamcı. Kın tahsil gözü yulla ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sur sur e, Abu Bakr'a, Umar'a, sıra Hano fela hamur zır amkın zıfip. Sır tahsil gönü ki geç gönü mü hakikat. Selam gönü Allah'ın bak Allah'ın Hakkı amkın. он исынары ой район за ой бу район за вот вот район паро юждак я на аварна пара они хаблус на китар гон ой мруже китар гон ахатис хил хил кучам кан хил шен аварна на изасина вахет вот шен He was good to Hakam shun amlan. Yara e, yara Muhammed Hamoy zan bur primer von lanzo. Şu ham bur ham bur jibul kalanzo. Nesiz ka ham bur nesiz kalanzo çme hakwa çöz çapıt sakwa kulu harvoş la zan bur. Hana akil kalan kalan. Ovoz kadar ovoz na ovoz uji. Fik ha cemaat ham fik okunu ovoz. Cemaat zır zır hanu cemaat vak Müslüman cemaat yüd laq saklo. местный хал лак нуксагун амбр овой сабр амбр овой чпи вибта ха дюзвал саб пта хан забр пизукнуш саб миллет на кукнуш за хамбр он виня хакикат брак виня изн Вот воз нихи атон джемаат атона встречат на вонг ами Вечер впечатление вот джемаат ка жи амбр ка Vallahi alhamdulillah zırlap zırlap hoşum zırlap sa frenetizmi abur iyici e, şey, ab e, bu zır zuma zuma kas mu zırlap mu hoşum zır para hoşum no sağlı cemaat hiç çöz hiç farmazı jıkhı tek zırın to küçüğü fe muhtarını karşılamış hiç farmazı sıçat on yeke vini vini zvalıyor Лап лап сочка не буду хажи вилла вине очка сырлачка жив вилла. Мама сахар не вжи за закунуш сейчас свой сад садуч. Лакла гадар на хабру Жух чиз жух хик из вози. Но на кини пам за жинал на На хатка кас канаш ма. Жихрин вери колах нарзну, акадарна атана встречаться замеж. Хар хар атану кас виш патал атану, вичи саваб кун, вичи са амену, ханз уно кутну адамр ка, уно уно дуайр ка, пой кун патал, вуш так кун патал атан аман вай Чебри зя. савры. Бара кадар савры Чебри амбар савры. Воз хила инжи Э, сайцы, жихрим брус, маса, мусульман рус, хинез, аме извой, ушн усканзу, ушир пожелание, вечером молодца. за талап уну ханал за виль мусульман бутахан жихрин бутахану жмука клин бутахан за виль за э, جنیم کارت کارت میشه ولات هم ازی و این لب وید دوست وی ها هشت کارت میشه فیلم کارت کوی ولاتی امروز ها رخ رخ گم بوده خزه امو دارم زدای زد دار اون زو ولات و طلب نیو اونو اونو از این هم بر یه چون فی چکار زد کم بوده خزه برای قدر روی. به هر الله سبحان روی مکا دستوی هجيب نتوار الله هجيكم امين يا ربي ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولف في مصر وحوالينا الله الله على الازهر الله الله اكبر ام الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها